हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में बैलेंस शीट थोड़ा सा हम देखेंगे आज सर का कहना था बैलेंस शीट के बारे में बताइए तो आइए देखते हैं ये बैलेंस शीट पर आ चुके हैं हम बी प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से टैली के मेन मेन्यू यानी कि गेटवे ऑफ टैली पर आकर के आपको बी प्रेस करना है आपको ये ध्यान रखना है बैलेंस शीट देखने से पहले कि एंट्रीज इसमें हुई हो पहले की दो चार पांच महीने दस महीने में कुछ एंट्रीज पास की गई हो तभी आप को बैलेंस शीट में चीजें दिखाई पड़ेंगी अगर आप ये चीजें एंट्रीज पास नहीं की हैं आपने तो आपको वो चीजें बैलेंस शीट में दिखाई पड़ेंगी नहीं और आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी तो बैलेंस शीट में एंट्रीज तभी दिखाई पड़ेंगी जबकि आपने कुछ एंट्रीज की हो टैली में चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर देखिए लाइबिलिटी एक कॉलम बना हुआ है और दूसरे साइड में बना हुआ है एसेट लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी और एसेट का मतलब होता है संपत्ति अब हम यहाँ पे फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा ठीक है तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट पे जैसे ही आता हूँ ये देखिए ये फिक्स्ड एसेट है ठीक है एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा हीरो बाइक और लैपटॉप तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनी का मालिक होता है वो बोलता है कि हमें फिक्स्ड एसेट क्या क्या हमारे यहाँ है उसका डिटेल दे दो तो आपको यहीं पे आना है बैलेंस शीट पे आएंगे यहाँ पर आपको फिक्स्ड एसेट का ये मिल जाएगा ठीक है और यहाँ पर आकर के अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिएगा जैसे ही अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी इस तरह से और आई बटन प्रेस कर दीजिएगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ फिक्स्ड एसेट और ये दोनों तरफ की पूरी डिटेल प्रिंट हो गई है लेकिन हमें क्या चाहिए हमें ये चाहिए कि क्या क्या फिक्स्ड एसेट है हमारे पास फिक्स्ड एसेट का मतलब जो फिक्स्ड संपत्ति हमारे पास है उसकी बात कर रहा है ये तो ये कहां से आएगी तो इसके लिए आपको एंटर प्रेस कर देना है फिक्स्ड एसेट पे आके अब देखिए ये दोनों दिखाई पड़ रहा है तो आपको करना क्या है अब ऑल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए और आई बटन प्रेस कर दीजिए देखिए फिक्स एसेट की पूरी डिटेल आ गई है यहाँ पे तो ये आपके पास फिक्स एसेट मौजूद है आप देख सकते हैं ये 1 अप्रैल 2020 से लेके 2 जुलाई 2020 तक की ये डिटेल है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फिक्स एसेट मौजूद है हमारे पास ठीक है अब यहाँ पर ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे 1 चार 2020 से लेके 31 तीन 2020 तो यहां पर आकर के इसको 21 कर देते हैं अब एंटर प्रेस करते हैं तो अब ये पूरी डिटेल 2021 तक की दिखाई पड़ रही है आपको ठीक है अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट देखते हैं तो फिक्स्ड एसेट तो वैसे वही रहेगा क्योंकि यही दोनों हमने रखा था और इसका भी प्रिंट निकालेंगे तो सेम वही इसी तरीके से प्रिंट निकल जाएगा सेम ही प्रिंट है आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे इस तरीके से है तो ये फिक्स्ड एसेट का आप प्रिंट निकाल के इस तरीके से दे सकते हैं अब उन्होंने पूछा करंट एसेट क्या क्या है तो करंट एसेट में देखिए sundry debtor cash in hand bank account और अदर जो चीजें हैं वो आती हैं